كنت شوي متفاجئ انه بضيعه مثل فريكي انه يكون في حدا بيعلم مسرح يعني مثلا مدرسه مسرح لازم تكون موجوده ببيروت المكان ببيت الحرير هون بالفريكة جزء أساسي من استراتيجية الجمعية إنه نطلع من بيروت يطلعوا الفنانين من بيروت ونعمل شيء خارج مركزية بيروت الاستاذ لقى انه الاساس هون هو انه يكون في فرقه آه، بتقدم عروض مسرحيه يلي هي يعني يعتبر اذا بدك الدينامو الاساسي للمكان لحتى يضل مستمر وهذا المكان آه، نعطاها الوظيفه الفنيه مع استاذ منير بودبس من 25 سنه وكانت النشاط الفني الاساسي هو المسرح انا ميشيل انيس سماحه آه، عضو مؤسس بجمعيه بيت الفريك الفنون والثقافه آه، نحن بالجمعية اللي أسسناها جديد حبينا نزيد آه، وظيفة إذا بدك ثالثة على وظيفة آه، الثقافة والفن اللي هي وظيفة التنمية هلا التنمية المحلية صراحة عم ناخذها بأبعاد كثيرة منها انه كيف ممكن نشتغل مع المدارس مع الشباب آه، الوظيفه كمان الناس الفنانين بدهم يجوا يشتغلوا هون كمان بده حدا يساعدهم تيسكنوا آه، تياكلوا آه، تيكون عندهم كل الخدمات اللي بتسمح لهم يركزوا على شغلهم وبالتالي اللي عم نفكر نعمله بالتنسيق مع الفريكه وحتى مع الضيعه المحيطه انه نقدر هالخدمات تمرق عبر الناس والنسوان والعيال اللي موجوده هون واللي بتحب تشتغل مع هذا البيت كل الناس الفنانين والمثقفين والشركاء الجمعيات اللي بدهم يجوا يشتغلوا هون حنحاول نعمل نحن وياهم بروجرام انه يعطوا جزء من وقتهم لاولاد المنطقه اسمي طارق النيش انا جيت لهون حتى اتعلم مسرح وتمثيل مع استاذ منير ابو دبس الله يرحمه فتت التقيت باستاذ منير كان تحت القناطر عم يرسم بتذكر انه نقز مني وقتها <laughs> لانه كان داخل بحاله خاصه هيك ودرست مسرح هون مع الاستاذ حوالي 20 سنه ومثلت معه تقريبا حوالي 16 مسرحيه على المسرح هون يعني بالفترة الأولى كان في محترف هون ومحترف ببيروت، بعدين مع الوقت محترف بيروت توقف وصار المحترف بس هون. على آخر 100 سنة لبنان قام على للأسف على أنا بسميه جنون جنون الافراد اللي بيعملوا آه، مبادرات فرديه تهن يعبوا آه، اذا بدك يغطوا عن النقص اللي موجود على صعيد الدوله وعلى صعيد السياسات العامه كان في مهرجان اسمه مهرجان الفريكي كان عم ينعطى فيه عروضات تانية غير المسرح مثل رقص آه، او شعر او رسم او موسيقى فقرر انه ياسس شيء اسمه مهرجان الفريكي الناس اللي موجودة بالريف بتصير تشعر انه في شيء عم بيصير ببيتهم بجنينتهم مش مضطرين انه يعملوا اذا بدك نزوح ثقافي خلينا نقول بس انا بقول لك انه استاذ دفع ضريبه كبيره من على منشان هذا القرار يعني الشباب اللي كانوا بدهم يدرسوا مسرح ضل عندهم انه بيروت مثل انه كشيء بيجذب الناس لكل شيء جمعية بيت الفريكة عندها رؤية بتقوم آه، على انه التجربة اللي عم نعملها ما تكون تجربة فريدة آه، وخاصة بس ببيت الفريكة وبالتالي تمتد خاصة نبلش بالمتن قبل ما تمتد أبعد من المتن على كل البيوت الكتاب والمثقفين والفنانين اللي عطيوا لبنان وعطيوا الثقافة وعطيوا النهضة كتير آه، بنذكر منهم بقلب الفريكة أمين الريحاني بنذكر ببسكنتا مخيل النعيمي بنذكر إيليا أبو ماضي بالمحيدسة بكفيا توفيق يوسف عواد الرحابني بأنطلياس وغيرهم رؤيتنا انه نتعاون نحن وياهم تنعمل مثل شبكه آه، تجمع آه، الذاكره من خلال جمعها على شبكه من هيدي البيوت وعلى مسار سياحي ثقافي معين انا بعتقد انه حظنا كان حلو انه وصلنا يعني وصلنا معه التقينا فيه باواخر آه، باواخر عطائه الفني لانه بهالفتره هو كان كان وصل ل... ل... لاستنتاج نهائي وصل لمطرح ببحثه المسرحي انه آه، شاف انه التعبير بخبي الشيء اللي لازم يوصل يعني الخشبة عنده كانت صارت عبارة عن خشبة تقريبا بيغمرها الظلام والممثل كمان آه، بنفس المفهوم يعني الممثل عليه انه يحضر ويكون آه، يكون بحاله الرؤيه يعني بحاله مش بحاله المشاعر لانه كان يعتبر انه هون الممثل بصير يخبي وبصير يفرجي حاله هو بتصير انت كمشاهد مش عم بتشوف الفعل الفني بتصير عم بتشوف الشخص Get